Mm-hmm. me 生君王，我一生单单要侍奉你，跳舞赞颂赞美你。我愿化身一道桥，顺服。 为你手中起笔，我要归荣耀。